L'amour de Jésus envahit mon cœur. Voilà pourquoi je suis dans la joie. justifié. Jésus est bon, il est bon. Jésus est bon. Oh. Je suis son ami. je suis son ami. Je suis son ami. Quel privilège. Quel privilège d'être appelé l'ami du Seigneur. celui d'Israël est le mien. Moi qui n'ai point vécu en Israël, aujourd'hui je suis appelé sacrificateur. Quelle grâce, quelle grâce d'avoir hérité le trône du grand roi. Quelle grâce, quelle grâce d'avoir hérité le trône du grand roi. les l'épouse du Seigneur. Quelle joie de savoir qu'il intercède pour moi. Moi qui traînais dans le carrefour, tu m'as lancé ton invitation. son de son peuple, les troupeaux de son pâturage. Quelle grâce de savoir qu'il intercède pour moi. Oh,